geldi. Katil Allah aşkına Ege'yi öldür. Katil Allah aşkına Ege'yi öldür. Katil. Oğlum Katil. Katil yardım Katil. Katil kim katil? Ne oluyor? Beni de öldür. Katil Ege'yi öldür. Katil Ege'yi öldür. Katil kim? Katil ben. Başar. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Oğlum. Günaydın. <laughs> Odaya, arka odada şu anda Devir abi. <laughs> Devir abi aç vur aç vur. Oğlum nasıl bakmıyorsun? Bu kadar da noob olunmaz. Oh be. Oh! İyi.